Ya aslanım benim. 5 canı var 5 canı. Ah. Ana ah! nasıl ya? Ah salak. salak mısın? Ya bak senin 8 canın var yani adamın 5 canı vardı. Yani ben seni bekletmeyeyim diye yaptım. Ya adamın dibisin <laughs> kesinlikle. <laughs> Ama sen hiçbir şey salmıyorsun. Yo ben çok yavaş topluyorum. Videoda Ana özellikle. düştüm. <laughs> Gerizekalı neyse. Şimdi sen beni izleyeceksin. Aynen izliyorum. Sen aşağı düştün diye ben de atladım. Yalnız şarkı hala devam ediyor. Aynen bende de. Bitti. Kesin seni duydu. O boklu boklu sesini duydu. En iyisi duyayım dedi. <laughs> Ne? <laughs> ne? ne? Adam kar topu atıyor, kar topu atıyor. Salak. Ananı gel gel yol yap, yol yap. Öleceksin öleceksin. Ya bak rol yapıp kendim düşüyor. Tim tim. Tim tim tim. Ban <laughs> diyelim. <laughs> bir dakika. Sence biz bunları alır mıyız? Alamayız yalan atma bak. Ki. Gel bunlar ezik gel gel gel gel. gel. Sana bir şey görmemişsindir. Ay. Sana tipe bak lan. Senin kanatların var mı? Tatlı değil mi skin? Bok gibi. Ben... Abi benimki çok karizmatik yalnız. Hayır. Senin kanatların var mı? Kanatların var mı onları söyle. Ezik. Oğlum o cape ne? Ağlarım. Cape ne? Bedava, <laughs> bedavaya aldıysan öyle gelir tabi. Bir dakika. Görünüm özelliği. <laughs> AP'lileri. Aa benim cape'im de varmış. Seninki de yamulmuş Steve. <laughs> Yeni fark ettim. <laughs> o yüzden konuyu kapattım. O TNT <laughs> şurayı patlatsana. Bak, bak şimdi. Bak salağa bak. Yalnız o benim taktiğim. Onu benim yapmam gerekiyor. Set vereyim mi? Öleceğiz. Sen evet. öleceksin. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Aa, Sen git. Gel. Aa bir dakika. O bana saldı yalnız. Bir dakika. Haksızlık olmasın. Şöyle <laughs> eyvallah yazayım. Al. Videoda yazayım. Video. Yazamadım. Adam geliyor bu arada. Aa o donu attım. Ver onu geri. Hani. Teşekkür At. ederim. Atmayacak. Bak orası benim sıkıntım değil. Gel. Adam da salıyor mu? Öleceğim. Ay mal. Salmıyormuş. Neyse cevabı almış oldum. Biz hangi takımdaki? Elmas. Fark ettim. Bak şimdi beni izle. Ya sen benim yanımda PvP oynadın. Ellemeden öldürdüm ya. Adam kesin seni ben sanmıştı. Aa bak şurada bir adam var. Aa bak arkalamak Allah, adamların işi değil. Allah kişiymiş. <laughs> Yo aynen ben de yeni gördüm. Ne yap biliyor musun bak. Bak baktım böyle zor durumda kalıyorsun aşağı atla en azından kendi şerefinle öl. Bak bu bir Mr. Levent PvP tak. Yani herkese de söylemem değerimi bil. Adam geliyor. <laughs> ben keserim ki. Ya bak aklıma ne geldi biliyor musun? Bundan yıllar önce bir iki yıl önce. Tabi daha YouTube'da yoktum biliyorsun. O zamanlar şeydi sen sıralama kasıyordun ama hileyle kasıyordun hatırlıyor musun? Birinci olurdu Hangi ama ban yerdi. Abi adamların canları az 9. 9 9 daha 18 sen 2 can öndesin. Adamlar... Şu an odunu bana atmış olsaydım ben buraya gidebilirdim ama senin yüzünden gidemedim. Şimdi sen ben olsaydın gene giderdin ama sen ben değilsin. Adamlar okla canlarını bitirsene. Ama bak kağıta basacağım en son. Hayır hayır bak şimdi nasıl oynayacağım <laughs> şimdi bak. Bir zahmet bak 6 canı kaldı. Şu diğerinin de can. Aha tamam. Oyun cici. Bay bir ok daha at. Ya koçuma bak ya. Kolaydı benim gibi mi? oynuyor aynı. Ya benim kadar olamazsan. Az önce bir orada versi attık ağzına sıçmıştım unutma. <laughs> e okulun nasıl gidiyor? İyi bu kırmızılar çok güç. Yine... Ama bence arkalarım. Yok geç kaldın. Şaka yaptım artık kalayamazmışım. <laughs> Lan ölsene. Senin yüzünden el kaybediyoruz şu an. Bak ne alaka? şey. Ben Bundan sırf seni çekeyim diye atladım aşağı. Ne bileyim adam salmış gibi oluyordu da. Aha vallahi adam önünü kesiyor ağzına sıçıyor şimdi. Ah, Vay vursana aha Allah aha. Elif enayi. ya benim gibi İsteyen. oynuyorsun sen. <laughs> Aynı ben ben de geçken böyle oynadım. Ben çok Aha <laughs> bir daha lava girdi geri zekalı. Bak şunu kesersin herhalde. Ben olsam ben keserdim. Elif dalsana. Donun da var ne güzel. Ee, onun arkadaşı öldü bu arada. Ya aslanım benim. 5 canı var 5 canı. Ah. Anam Aa. Ah! nasıl ya? Ah salak. salak mısın? Ya bak senin 8 canın varken yani adamın 5 canı seni vardı. bekletmeyeyim diye yaptım. Ya adamın dibisin <laughs> kesinlikle. <laughs> Bu arada arkadaş davetini kabul edeyim şu arkadaş. Bak Elif adam diyor ki hile kullanan annesi ölsün. Sen hile mi kullanıyordun? Ee? Bir dakika. Uy, şey vardı. Bak, şaka. Ay tipe bak. Sen o skin'i nereden indirdin doğru söyle. Bak. <laughs> <laughs> o şey de poponda da vardı. Sende var mı? Ben de yok ben tasarımcıma yaptıracaktım yapma. Abi oyun dondu. Drop Ama sen hiçbir şey salmıyorsun. Yo ben çok yavaş topluyorum. Videoda Ana özellikle. düştüm. <laughs> Gerizekalı neyse. Şimdi sen beni izleyeceksin. Aynen izliyorum. Sen aşağı düşsün diye ben de atladım. Oğlum oyun orada drop yedi yalnız. Tabii canım. Ben bunu saymadım. Aynen aynen. Göstersene bu diğerini lan. Gel parkur. Ya şu şeyindeki ya boynundaki. Başka var mı kafandaki hariç? Aa parkur değişmiş yıl başına özel kes. Nerede? Ayağında Hadi. da mı var? Ben Kesin. tarla başı <laughs> Ne diyecektim biliyor musun? Ben tavla başa kralı parkurcu da olmadım. binciye atamadım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Burada şey yapalım diye kanserlik burada kalalım. Nasıl? O da bir misirle ben büyük bir tak. Bak zor durumda kalırsan bunu kullan cidden. Bak bak bak bak. Ben bunu atarsam ban yer miyim? Takım arkadaşımı öldürdüğüm için. An ne yapıyorsun be? Hoş sakın. Ölüyordum. E bana da bir şey salsana. Bir şey var mı alsana? Yok. Ya bak çok meraklıyım zaten. Vallahi kanka çok adam. Bir dakika adam bana set attı. Bana atmamış. Elif şey olursa ben bahsedeyim. Öleceğim. Burası beni ilgilendirmez. Ben de öleceğim. Set buldu. Sen şeye gelsene base'e gel. İki tane adam üstüme geliyor yemin ediyorum. Ya adamın dibi. Foto diyoruz. Tamam. Ya kardeşim. Ha foto çek. Elif yardım et. Elif gel gel gel gel. Kardeşim setlerini at. Bekle öldürme bekle. O benim kilim. Ya Kardeşim piş misin sen? Bari setleri at bana. At at. Adam foto Ay. istiyordu salak. Hayır ya çekmedim. Yo o başka adam. <clears throat> Baksana kolum. <laughs> Aa benim kılıcım da varmış. Bende troll kiti var bir şey yapak mı acaba? Da değmez. Ay adam arkanda. Adam. Vallahi bana geliyor. Düştü mü? <laughs> Gördün mü? Aynen aynen. F5'ten bakınca direkt gördüm. Aha vallahi sıçtınız reisler. Ben ona gideyim. Gel gel maviye al. Bir dakika ben şuna gideyim. Ay takımım Ben bir kill aldım. Çok proyum bir kill aldım. Elif Geldi. set vereyim mi? Aa vallahi ikili takım. Yo. Ana, Düşsene. Lan. Aa burada bir adam daha Sen öldün mü? Yo. Sana niye salıyor? Bana salacaktı. Hadi adamın iki canı var. Onunu. Ne yapıyorsun? Uçmak filan. Gel reis gel buraya. <laughs> Öldürdüm. Adam geliyor. Allah Bak hayatımı kurtardım. Lan. Ben sana atayım sen bana at. Uf telefonuna mesaj geldi. <laughs> ya sen şu tuşlu tuşlu telefon mu kullanıyorsun Memo gibi? Gerçi Hayır. sen telefondan şey yapıyordun değil mi neyse. Ben susayım en iyisi. Baksana. onu. Düş, düşersin. Düşmem. Senin duaların kabul mu oluyor salak? Dur dur onu bari ben keseyim. Bir dakika bir dakika bana sal. Elif sakın öldürmüyorsun bir dakika bak. Keşke o TNT'leri harcamasaydım. Neyse sen git. Adam çok kötü oynuyor o yüzden sen git. Bak şimdi nasıl kestim. Allah adana bakıyor. Adam ağzına sıçar söyleyeyim. Sen şey yap sen A geldi. Ananı düştüm. Onu almalısın. Ya kardeşim. Ben Elif kadar salak mıyım? Oyunu kazandım. Elif enayi. Bak hep sen mi enayi diyeceksin? Çok kolay oldu bu arada. Güzel. Yani ben kili sana salmak için. Ya adamın dibisin. Yani yoksa... ya kes lan kanatın yok gelip burada boş konuşuyorsun. Bu kanat bana nasıl geldi biliyor musun? Yalnız şarkı hala devam ediyor. Aynen bende de. Bitti. Kesin seni duydu. O boklu boklu sesini duydu. annesi iyisi duyayım dedi. <laughs> ne? <laughs> ne? ne? Hadi taktik Açık var mı? Yapma. Aa, az önceki map mi bu? Sen keko musun? Bizim memo da keko, keko tanıştırayım mı? Gel sana bir şey atacağım. Kılıcın var mı bu arada? Bana atsana bas. Hayır bak. Yok. Sen git ben arkandan geliyorum okey? Tamam mı? Gel. Ne mal insan. Yol yap çabuk yol yap. Adamlar geliyor onun. E, buradan da adam geliyor. Yardım etsene ortaya yol yap. Kılıcım yok. Sen misin? Benim de kazmam var. İşine yarıyor mu? Ay yardım et. Ana ölüyorum. Ya ne yardım et? Ben de ölüyorum. Aa vallahi öldüm son iki canım. Abi ya ben öleceğim ya da sen öleceksin. Adam neyse gelmeyi bıraktı. Sen öl. Abi çok adam var. <laughs> Aha vallahi ok da atıyor sıçtık. Adam kestim. O müthiş. Sen mi? Sen ölmedin mi? Aha. Öldüm. Anan. Neyse ben Kolay. Ay bende de o set olsa ben de öldürürüm ağızlarına sıçarım. Ya ezik. Kapasana makoyu. 2005 doğumlu Kolaydı. Sen 2007'li <laughs> miydin? Oha bunlar takım mı? Zaten bunlar ha, takım. Salak biz solodan mıyız? Bak beyin yok diyorum inanmıyorsun. Hayır üçü de san. Kes lan. Ya tabi yok pardon. De... Ya kes. Vele. İnşallah ölür. Adam senin üstünde bu arada. Arkanda yani arkada. Görüyor musun? Aa bir dakika ben şu map'i araştırayım. Bu ne ya? Bunun adı neydi? Bilmiyorum ki bu. Şu içinden laf Yine- çıkıyordu ya. Lan kanser misin? Lavın yok mu? İnşallah ölürsün. Aha vallahi ölüyor. Ana. Aga düştüm. be. <laughs> Hileyi mi kapattın birkaç dakikalığına? yapıyorsun? Bu sene eski skinindi değil mi? Tabi skin değiştirecek falan olmayınca ben de öyle yapardım. Neyse sen de haklısın. Bir şey demiyorum. Allah. Sen bir kudurup mu geldin? Ben sen miyim salak? Queen Bimo. Arkadaşlar bu <laughs> Nick'i oyunda görseniz mutlaka target atın. Diyecek bir şey Hayır, bulamadım. kılıcı bana Aynen ver. o bizim düşman artık. Al al sana kılıç. Şunu atayım mı? Diamond mı? Adam kar topu atıyor kar topu atıyor salak. Ananı sikeyim. Gel gel yol yap yol yap. Öleceğim öleceğim. Ya bak troll yapıp kendim düşüyorum. Bir dakika adam gelsin. Kılıcın var mı? Bence alırız. Bana da at. team. Team team team. tim. Van <laughs> diyelim. bir dakika. Sence biz bunları alır mıyız? Alamayız yalan altına Tabii bak. ki. Ben Ay, kendime güvenmiyorum. Şaka yaptım benim. alamaz. Bir dakika. Sen kendiklerini, kendi setlerini bana atarsan uyumlu olur. Atsana bana. Bak. Eksiklerim sende var. Yani at, onları sen uy. çaldın. Sikti. Gel bunlar ezik gel gel gel gel gel. <laughs> İnşallah bir şey görmemişsindir. Ay. O bloğu kim koydu? Onu ben koymuştum değil mi? Aa sen nerede ortaya gittin hileci? Aa inşallah ölürsün. Kolaydı. Ez yazsana bari. Yo. Bak şimdi bunda Neredesin ki? Vallahi bu adam ağzına sıçar. Bak adam sana bakarsa. Aa vallahi ölmedi. Aha aha ne oluyor? Elif arkanda Elif arkanda arkanda. Sen nasıl kaçtın oradan? Dalsana lan. <laughs> ben o adam arkanda bak. Arkanda adam. Ya bak her Nerede zaman yolunu ya? buluyor. Şu taraftan. Ya kanser misin sen? Kağıta basıyorum. Bence adam alırım. arkanda. Arkanda salak. Ana. Arkana baksana. Sağladım. Ay ay tipe bak ay. Bak ancak velet gibi kaç sen. Sonra niye Craft Ice oynanılmıyor diyorlar. Sen yüzünden. <laughs> bak hala gülüyor. Dalsana. Yo. Bak sen bu oyunu bak, kazan. Hocam. Bu oyunu kazan istediğin şeyi vereyim. Vermeyeceğim çaktırma. Onun bir de fulllemiş. Gördün mü rekti? Rekt diyor. Ben de makoyu açsam ben de rekti atarım. Bak şu an makoyu açtım. Bak şu an bir tıklayışla Senin bir GPS yaptım. yüzünden. Şu an Senin yüzünden kaybettik. Senin Öldün yüzünden. mü? Keşke oraya kayda alsaydım. Ölüşün. Bir dakika takımdan çıktım ben. Hangi takımdayız? Hangi takım? Elmas elmas. Aha keşke gelmeseydin de. Ezik türeme. <laughs> Bak bir sefer komutanlık bende. İlkten ölen de ne bileyim ya. Ben ilkten ölmedim. ilkten saldım. Aynen kesin Tabi lan. Kılıcım var mı? Evet. Ha ben de o yüzden gidip çabuk aldım. Peki TNT'm var mı? Aa bak bak. Report. Adı neydi? Bak yapma. Şaka Ayıpsın. yaptım. Tamam suyun gel, var gel, mı? Gel elma atacağım. Hadi hadi hadi. Öl, Lan bak. şunu ye çabuk ölecek çabuk. Allah belanı versin senin. ha <laughs> böyle kağıta basar. ya pişmişsin. Neyse. Report. Queen Bilma. Verdiğim zaman oyunma... Aa bak. So, ilgili sohbet hile Fanın geldi. Bu kim lan? Bir an ben sandım bunu. Aa şurada da fanım var benim. Bu kim lan? Bu da skinimi kullanıyor. Oğlum başka bir yer bulamadınız mı? Neyse. Çaktırma. Tim tim tim. Video. <clears throat> Kanka hadi bu sefer taktik yapalım ya. Tamam. Bak, direkt temizliyor. İlk kaşka atlayan kazanır hadi. Enderpearl'um var değil mi bak. Bak gene düşeceğim en son. Tamam git. Hadi hadi yolu yapsana. <laughs> ya Salak. Mal mısın? Ben sana yol ya senin kölen miyim ben? Bak bak ya sen şimdi niye öyle yapıyorsun? Yol yapaydın ya. Oysa ki blogum vardı zaten. Öldün mü? Ben ölmek. Ne? Adam ben geliyor yemin yalnız. ediyorum. Adam geliyor. Adam geliyor. Ağzıma sıçıyor. Elif yardım et. Öldüm öldüm. Sen öldün mü? Salaksın sen. <laughs> Ay ben çıldırmayacağım bu sefer. <laughs> Fanın geldi gel. Bunlar peşimden mi geliyor? Ay sapık. Evet. Beni takip mi ediyorsun? Şapşik. Ee, ben ne açacağım? Ben ne bok yiyeceğim ben burada? Neyse şurada bir chest açmamış salak. Bilmem. Onu da Aa, sana bıraktım işte. Ya adamsın sen. <laughs> Gel vereyim. Dur dur dur gitme. of. Mal mısın bir söz? <laughs> Al şunu. Bak şimdi bir taktik yapacağız. Bak. Gel. Hayır gitme. Dekortaya kaçacağız. Şimdi. Ya şunları kırsana. işsiz gibi kırarım ben. Bak kardeşim oradan iki adam geliyor. Görmüyor musun? Kör müsün? Aha Elif zamanı geldi mi? Niye kırdın gel. Bir dakika. Bunun adı neydi? Buna bir şey deniliyordu böyle. Tam canı bitmişken öldürüyordun ya. Allahu Ekber gel lan buraya. Matizlik yapıyorsun sen. Siktir. Bak onlar niye sen onlar benim hakkımda. Çal şunu. Attım oya. Adam geliyor iki tane hem de pro. Ananı sıkıştım sandım. Her yer kaç. <laughs> Al işte. Ah! Ben tutundum. Ben tutundum sonradan öldüm. Ya ben tuttum şey tutundum şey da o ok korkuyla öldüm. Tabi öleceksin salak. <laughs> Adamlar ağzına sıçtı bildiğin. Dokunamadım. Dokunamayacaksın. İki tane diamond elbiseli gelmiş. Levent Nude al. Al. oyunu kazanırsam bedava VIP vereceğim. Tutar mı lan? Şimdi herkes al. Yok şimdi adıma dedikodular çıkacak bu şey yüzünden biliyorum. Çünkü ilk kez değil. Hadi. İstersen Bak, biz burada direkt kalalım. Direkt ortaya kaç tamam mı? Hayır hayır Yo, direkt sen ka ortaya. Kanka valla ben gelemedim ve adam bana doğru geliyor. Ya kardeşim pro musun <laughs> ananı? Ben kaçtım hadi bay bay. E ben de ölüyorum hadi eyvallah. Sen de kendi başının çaresine bak. Elif adam düştüm Öldün yoksa bana mı öyle geldi? Yok. Adam peşime verdi kendisi öldü. Bak ben dedim bana bulaşmayın. Neredesin sen? Ortadayım. Tamam yanıma Bekle, gelsene. Geliyorum. Seni Bizim almaya. gel. Vay geliyor gönlümü efendisi. Gel yanıma gel. Düşmeden gel. Ne yaptın lan ananı? <laughs> ne yaptın buraya? Sen benim esketimi mi kessin? As, Al at bana bir şeyler. Ya reis. Adamın dibisin sen. Al şunları da. Biliyorum. Blok da at. Sen adam mısın? Yoksa senin bıyıkların mı var? Tamam. Tahmin etmiştim zaten. Elif bana blok atsana. Allah düşüyordum senin salaklığın ne diyeyim. Aa ben nasıl birini öldürdüm? Hilesin doğru söyle abi. Aa vallahi adam arkalayacağım. Bir dakika. Elif yardım et Elif. Elif, Elif iki tane Gel daimi pembeleri kesin. Neredesin? Ben şu an tur atıyorum bildiğin. Dünyayı geziyorum sen. Tam oraya gel geliyorum. Ya Elif yan Bak ağzından küfür çıkıyordu. sen <laughs> ya sen ama sürekli kesme. ölüp duruyorsun sen. Bir dakika sen. sen şimdi bunları kesme var ya. Hadi kes. Bak abi aynı bak ben de gençken Bak öyle susarsan oynayacağım. Susmayacağım Bir sus. ulan. Bekle. Tamam bak bayi kaçma kanser oluyor. Bak o, o benim taktiğim işte. Salak bak Öldüm. şimdi susmasaydım <laughs> senin yüzünden derdi. Gerizek lobide misin? Aynı lobi. Ne bileyim. Neredesin? boş. Bunu da oynamayız ya. Ya bu çocuk arkamızdan mı geldi? Oğlum ben videoyu bitirmek için buraya geldim. Ha tamam. Hadi sen Gel. videoyu bitir hadi. Dur kameraya bakayım gel, gel. ilk önce gel gel. Ya şimdi 2 saat parkur mu yaptıracağım bize? Hadi sen videoyu bitir bana bak yeter. Videomu <laughs> şöyle çek. <laughs> ya poz vermeyi de mi bilmiyorsun? Yüzünü kaldırsana yüzünü kaldır o konuşsun aynen. Konuş şimdi. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Ama önüme Çünkü... geçiyor. Git git. Kalk lan hadi. Videoyu beğenin like atın hadi bay bay öptük sizi. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın ve <laughs> bay bay. Kanalın falan var mı? Açıklamaya alacağım bir şey. Ee, var. Onu da koyarsın. Boş ver. Ya senin Hadi bay beynin bay. yok nasıl kanalım var? Ee, bin like gelirse ikinci Bye parti bye. gelecek. <laughs> Hadi bay bay.